Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Vous l'attendiez, le voilà, le guide complet pour apprendre à modéliser euh, des personnages 3D avec Blender et les exploiter dans Unity. Et évidemment, je vous propose ce cours à un prix imbattable pour vous abonner de la chaîne YouTube. Dans ce cours, nous utiliserons le logiciel de modélisation Blender qui est totalement gratuit et qui est un must dans le monde de la modélisation 3D. Ce cours est réalisé en coformation avec Julien Deville, spécialiste Blender et graphiste. Il vous apprendra les techniques de modélisation orientées jeux vidéo. Vous apprendrez à utiliser Blender en commençant par son interface. Ensuite, vous suivrez un workflow complet qui vous permettra de modéliser des assets et un personnage armé. Vous apprendrez le texturing pour donner un effet réaliste à ce personnage, mais aussi le rigging, une étape essentielle avant de passer à l'animation du modèle dans Blender. Pour finir, vous exploiterez l'export du personnage dans Blender, l'export en FBX en vue évidemment de l'utiliser dans Unity. Toutes les ressources Blender et les fichiers de référence seront fournis en annexe du cours afin de suivre l'évolution de la création du personnage. Ensuite, je prendrai le relais pour la partie animation du personnage dans Unity. Nous apprendrons à utiliser l'animator et ses transitions, mais aussi les events et les curves, afin de donner plus de réalisme aux animations de notre personnage. Sans oublier les masques d'avatar et les layers pour mixer des animations. L'animation est très importante, mais il ne faut pas négliger certains aspects. C'est pourquoi nous nous intéresserons au Trail Renderer pour le tir, mais aussi à la gestion des caméras afin de donner plus de dynamisme à notre personnage. Évidemment, un chapitre sera consacré à l'animation sonore du personnage, ses bruits de pas, de sauts, sans oublier la gestion du tir. Pour terminer ce cours, nous exporterons ensemble sous forme d'assets notre personnage afin de pouvoir l'utiliser dans d'autres projets. Le projet complet sera téléchargeable dans la dernière section du cours. Ce cours est une formidable opportunité car il est rare que deux experts dans des domaines certes complémentaires mais aussi très différents mettent à profit leurs compétences au sein d'un même cours. Alors si vous voulez créer et animer votre propre personnage de jeu vidéo avec Blender et Unity, ne ratez pas cette occasion et rejoignez-nous dans la première partie de ce cours.